mama mama mama mama mama ơ ơ ai say cả đầu hay là hay thì nó say ai có tao chào nè ơi tao 供じゃないから一人で。やだやだみーと一緒に入ろうえ、みーもう寝てるじゃあ、こしてくるたーお、なんで寝てるのもうまだ夜始まったばっかりだよ。ねえ、まだお風呂入ってないでしょ うん。うん。起きたえー、もうみー、お風呂入らないとダメだよ。んえ疲れたうん。お、じゃあ、ジャンコと一緒にお風呂入らジャンコがおいしい流してあげる。いい なんでうん、会社に入るのねえ、一人だとちゃんと終わないでしょうん、よくと一緒に入るの。えー、パパうんあ、またそんなとこいる。 よくもうよく塗り終わっちゃうよ早くしてすぐ行くえたじゃあよく待ってるよ うん、集ー。えー、おっと。ゆう。ずう。あ、もうやがとう。ねえ、あら、とっても気持ちよかったね。ね 子とお風呂一緒に入ってもらってもいいうん。えダメえなんでやだやだ。一緒に入ってくんなきゃやだ。もう。う、いいいや、じゃあね。指切りでまのお約束。指切りで